tobacco farmers around zimbabwe have been heavily affected by the cash crisis problem in the country farmers are being forced to spend more weeks at tobacco sales floors withdrawing their money from the banks on daily basis thousand chaiyo unokaona mukatum zvinogona kutora nguva yakareba kuti ukwanise kuwana mari ino kuti unokwanisa kuwana 200 dollars 200 dollars kona yakupera nguva yakarebesa uchinge wakagara muno kana pakuitora pacho unogona kupedza tichitora mari hafu hafu hafu hafu hafu saka izvitoneta chamwari ndodambudziko riri panapa mari mai nderi kunonoka kubuda tiri kulimitwa munhu kunzi pa 2000 iri yandahavhesta pafodya yangu handisi kukwanisa kuiwana yese nguva imwe chete plus zvino ndinonotsa kutenga zvinhu zvandeichita tichiritori panapa tosvika futi sondinouya tikwanise kuti tipere kuri bhosi mari yacho iri kunetsa mabhenyu maaritiwani Many farmers have complained about the issue of cash crisis as it affects their children back at home and also it delays the preparations for the coming season. Kuvana vechikoro vanoita sei kana ini ndiri kuno ndini musoro wemba ndini ndine mari yese vari kuda kuti vaende kuchikoro vari kuda kutengerwa mainifomu zvizhinji chavanda kuenda vakadya mari yacho kuno ku ndokwaisiri kubuda mabhengi mazhinji mangu kaenda unonzi vaine limiti yemari aso kuziva kwenyu imimi kurima foja irimwine munhu wani unorima uine vamwe veukama vamwe vasiri veukama makabatana vanhu ivo vanenge vachida kuti mari dzaveoya kuno kuti udzokere usina mari ukaugoni uno kugara kureserva unorohwa nezvishiri vaurayiwapo nourayiwa nevanhu tiri kuda mari yedu yatakashandira spokesperson for tobacco industry and marketing board sheunes moyo has this to saying challenges we were to do with cash crisis mainly because uh, this is a new system that they were not used to it's something that they had not anticipated. They were used to a system where they would get all their money and uh, have the, it in their pockets and then leave and probably use it in some instances recklessly. Nyaradzi Gumbo, reporting for Mobile Community, Harare.